ila kufika nakuta huyo bosi mwenyewe ni mdada e, ni mdada anaishi na watoto wake wawili tu, sababu watoto wenyewe ni wadogo wadogo. Sasa mimi alipokuwa anaongea na hiyo simu, sababu alikuwa ile nyumba ambayo alikuwa anakaa ina mabafu bafu mengi na ina vyoo vingi, ilikuwa ni kama guest, lakini ikatolewa kwenye guest, ikatolewa kwenye guest, ikawa inapangishwa tu vyumba vya kawaida tu anakaa kwa na vyoo vingi. Sasa alikuwa alikuwa chooni, afu mimi nilikuwa niingia choo kingine, kwa nilikuwa namsikia hapo hajui. Mimi nakaa tu ndani, yani tumbo naona mpaka linauma. Afiki yangu huwezi kuamini, siku hiyo nimekula chumvi na maji, yani unajua ile chumvi ile nimechukua ile chumvi nimeminia vyo mkononi nyingi kabisa hivi, nikala afu nakunywa na maji chumvi kidogo, ndo unale tumbo lile linalia. Sasa tumetoa upepo brother, kuja tukavamiwa pale pale, watu wakaja wakachukua hela, kwenda kwa kwenda kwa muhindi pale, akuelewa mimi na udereva, tukatupwa ndani. Unaona sasa kipindi hicho natupwa ndani, mimi hata simu sikuwa nayo.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 kiongozi aliyepoteza uwezo wa kuongea katikati ya interview alipokuwa akitoa siri za Freemason mara baada ya kujitoa. Lipo jambo jipya na ipo taarifa muhimu na maalum kuhusu kile ambacho kiliendelea baada ya tukio lile. Kulipata au kusubiri ni kubofya subscribe kisha alama ya kengele ili uweze ku turn on notification na kusubiri sehemu ya pili ya mkasa ule. Na hivi sasa tunakwenda kusikiliza mkasa mzito sana kutoka kwa brother hapa ambaye amesababisha mimi nikajua ukiona mwenzio kanyolewa basi za kwako tia maji. Mambo vipi brother? Ah, fresh ndugu. Jina lako? Ah, mimi jina langu nilopewa na wazazi wangu kabisa naitwa Hamisi Ismail, lakini watu wengi wanajua kwa jina la Hamisuma. Hamisuma ni mzaliwa wa wapi? Mi ni mzaliwa wa Sumbawanga, mkoa wa Rukwa Ilikuwa mwaka gani? Nimezaliwa tisini na tatu. Baada ya kuzaliwa kuelekea kwenye mkasa wetu, tuifahamu historia ya Hamis Ismail. Uh, ah, mi nilizaliwa kama nilivyokuambia tisini na tatu na mi nimezaliwa katika familia ya kawaida na nimezaliwa mi nilikuwa namjua mama tu, sababu baba sikuwahi kumuona kabisa, maona na katika kuishi na familia yangu, sababu mimi yangu alikuwa anafanya biashara tu za kawaida, alikuwa anauza nyanya hizi la alijitahidi akatupeleka shule vile anavyoweza yeye, lakini ilifika wakati akawa amefariki. Mama tena akafariki? Eh, akawa amefariki kwa ukabaki tu wenyewe, lakini bibi yangu, bibi yetu mzaa mama akawa ametuchukua Naona lakini pia kutuchukua ye mwenyewe sio kwamba alikuwa na maisha mazuri, sababu kwanza ye mwenyewe alikuwa na familia kubwa. naona, Lakini hivyo hivyo tukajumuika na wenzetu tukaendelea kuishi. Nimesoma mpaka nimefika darasa la saba. Pia babu yetu ambaye yeye mwenyewe ndio alikuwa anamsaidia bibi pia naye akawa amefariki. Unaona? Nashukuru. Basi ya kufariki, mimi hata mimi mwenyewe binafsi hata kusoma ile tayari hata kuna kitu ikawa tayari kimeshaka kwenye moyo wangu kwamba ah, unajua familia ni kubwa, afu pia tulikuwa tunasoma kwa kipindi hicho tulikuwa wengi, maana sababu alikuwa na wajukuu wengi, lakini nilifaulu sababu yali mzali alifariki mimi nilipokuwa nasubiria matokeo, unaona, na Mwenyezi Mungu akajalia kweli nikaja nikafaulu kuna shule moja ilikuwa inaitwa Kilimani eh, inaitwa Kilimani ilikuwa ni kabisa mwisho wa mji ni mbali eh, Sumbawanga huko basi nikaanza pale kusoma pia ila maisha baada ya, ya babu kufariki maisha yakawa yanazidi kuwa magumu umeona basi nilifika nilipofika form 2 hata shule yenyewe nikaamua kuacha sababu pia nikawa naona hata hata bibi mwenyewe anazidi kuwa mnyonge kutokana na maisha yale, afu pia naye mwenyewe kafiwa na mumewe. Basi mimi nikaamua nikaamua kuondoka tu, kuondoka sasa nyumbani, na niondoka kutoroka, maana nikaa nimeenda kuna sehemu tu nilipigiwa simu na, na watu unajua, so, tayari nilikuwa nishakuwa mkubwa mkubwa, kwa tayari nilikuwa na marafiki kwao, nikawa nimetoka, nikawa nimeenda sehemu moja tu Mpanda hiyo ni wilaya ya Nkasi huko. Basi nilipofika kule, yule mwenyeji wangu yeye alikuwa ni msanii msanii. Basi baada ya kwenda huko nikaanza kujifunza, na, naishi kwao yeye kwa baba na mama yake tunatoka tunaenda studio, mimi naangalia. Basi na mimi nikawa napenda sana kujifunza kujifunza production kama wanajifunza wengine kutengeneza mziki. Nikawa najifunza najifunza pia na naimba sababu nilikuwa naimba tangu muda mrefu nikawa najifunza kuproduce najifunza kuproduce najifunza kuproduce nikiamini kwamba kuna siku labda huenda nitakuja nitakuja kutoka hata kimaisha kutokana na na, na kile ninachojifunza eh, lakini mwisho siku unajua unapokuwa unajifunza pia fu hakuna kitu chochote unachokifanya pia maisha yanazidi kuwa magumu zaidi sababu unapoenda sehemu kujifunza sio kwamba mtu atakusaidia kila kitu eh, saa atakufundisha bure lakini kuna wakati ukitoka inabidi ule ukitoka unabidi uvae, ulale. Alafu pia nilikuwa si, tena sipo nyumbani. Umeona? Basi maisha kweli yakawa ni magumu, lakini kile ambacho nilikuwa najifunza nikaa kweli najitahidi, ingawa nilikuwa bado sijajua, ila nikawa najitahidi kwa kiasi fulani. Umeona? Basi mwisho wa siku na mjomba wangu akaniambia, soko unafanya nini? Kila tukikupigia simu unalalamika tu maisha magumu, wewe rudi huku na wenzako, kitakachopatikana ndio hicho hicho. Basi kweli mimi nikawa nimerudi pale, na kutokana nilikuwa najifunza hiyo production, kuna studio ilikuwa pale, lakini ilikuwa ni studio ya kanisa. Basi nikawa naenda pale, nikawa namsaidia, kuna producer alikuwa pale, ile nikawa namsaidia tu kula kwa rekodi watu nini. Basi nikawa nafanya sana, napata elfu tano elfu kumi basi bi mkubwa naye nikimpelekea shingapi anafurahi. Unaona? Bi mkubwa yupi? Sasa bibi yangu anafurahi na yeye ni support sana, hata nilivyoacha shule hakuwahi kuniuliza kwa nini umeacha shule, kwa sababu yeye mwenyewe pia alikuwa anajua nimeacha shule kwa sababu ya maisha yalikuwa ni magumu kwa kipindi hicho. Unaona? Ila mimi ni kabisa nikazie kwa kile ninachokifanya. Ila Mwenyezi Mungu akawa amesaidia watu, unapofanya kitu watu wanazidi kuni, wakawa wanazidi kunifahamu wanazidi kunijua, basi ikatokea ni mkoa mkoa mzima pale wakawa wananijua, wakati paka nje hivi ya, ya, ya mikoa ya, ya jirani pale kuna watu wengine wakawa wanapata simu bana, wanafanya kazi nzuri nini, unaona. Mwaka gani wakati Hiyo ilikuwa elfu mbili na kumi kwa elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na, na moja eh. Lakini sasa kuna wakati ukafika nikawa sana tamani kuja kuja daa huku. Unaona? Sababu nikawa nikiamini kwamba kwa jinsi hapa huu mkoa watu wananijua, labda nikienda daa nitakuwa star. Unaona? Sababu tukana nilikuwa na kazi zangu zinachezwa pale. Basi kuna ndugu yangu anaitwa Saidi. Yeye yani ni mtoto wa mamangu mkubwa, yeye alikuwa huku daa, unaona. Basi akawa amenipigia simu akaniambia, bana, kuna sehemu wanatafuta wanatafuta mfanyakazi, ila kuniambia ni kazi gani. Nikamwambia kazi sawa. Nikamwambia sasa inakuwaje mimi mimi niko huko afu nataka kuja huko mjini na kazi zangu ninazozifanya hivi si unajua. Akaniambia eh, njoo, unajua mtu anapokuwa anakuwa anakupa na ile hamu ya wewe kwenda sehemu fulani bwana tu tena huku ukija huku safi sana huku kuna fulani tunamuona huku kuna fulani kabisa tunamuona kwa hiyo unapata ile hamu ya kwenda sehemu basi nikamwambia nitumie mwambia nitumie nauli basi kwa dada kweli akawa ametuma nauli unaona alivyonitumia nauli akaja akanipokea ndugu yangu mimi ndio stendi kwa bado uko Ubungo pale alivyonifika akanipokea tukaenda hadi sehemu hiyo ila kufika nakuta huyo bosi mwenyewe ni mdada e, ni mdada anaishi na watoto wake wawili tu, sababu watoto wenyewe ni wadogo wadogo, unaona. Basi mimi nifika pale nikafikia kwake, nikapewa chumba, kaniambia bwana, sapo itakia kesho uanze kazi. Basi mimi nikasema sawa. Kweli siku hiyo nimekaa usiku hiyo nimekaa natafakari sababu ni, ni, ni mji nilikuwa sijawahi kufika kabisa. Nimekaa natafakari ah, sasa kesho inakuwaje sasa hiyo kazi yenyewe nitaweza? Yeye akaniambia twende, kuna duka langu natakiwa natafuta natakiwa muuzaji, kwa natakiwa ukakae pale, sababu afu kipindi hicho yeye alikuwa ni mjamzito, kwa hiyo ile kazi hawezi kukaa muda wote pale, unaona. Basi akawa amenipeleka pale, mimi nikawa nimeanza kazi nimefanya kazi nimefanya kazi mwezi ukawa umeisha unajua mwezi umeshaisha unakwata muoga kuna kudai ile nanilia kudai mshahara wako basi nikaamua tu kuacha kwa nikafanya kazi ikafuata mwezi wa pili <sighs> nikamuuliza kama eh mwezi wa pili pia nikauacha ilifika mwezi wa tatu pia ikabidi nimuulize nikamwambia dada tayari nishafanya kazi ni mwezi wa tatu, vipi kuhusu mshahara wangu? Akaambia bwana, hapa sasa. Hiyo alojibu, unajua mtu umemwambia kiupole, hasa jinsi mtu anavyo anavyolipokea ile swala. Kwa hiyo mimi ile nauli nilokutumia vipi kwani? Mimi hapa nataka nifidie nauli yangu, nauli ikishaisha ndo nitaanza kukulipa wewe hela. <sighs> Mimi basi haina shida. Eh, kwa hiyo fanya kazi. Mimi nimekutoka kijijini. Ah, sawa. Basi. Tumeenda tumeenda ukawa umeingia mwezi mwingine tena. Pia nikamkumbusha. Dada vipi sasa? Lile swala la mshahara. Sasa ah, mambo yanakuwa mengi. Kwanza huu mwezi kuna hela sijui zimepotea, sijui nini shoti. Sasa mambo yanakuwa sa mengi sasa ifika kipindi cha mshahara. Ah. Basi mimi nikaa nimefikiria hasa kuna pale jirani kulikuwa kuna vijana wengine wanaishi pale. Ah, Najaribu kuelezea jamani, mbona mimi hapa nishafanya tayari kazi ni mwezi wa nne. Alafu anafanya kazi kwa uaminifu kabisa, sijaichukua hata mia yake, lakini kwenye swala mshahara mbona hataki kunipa? Atasema ah, wewe dada ndivyo alivyo. Hapa ni kwanza wewe hata umekaa miezi minne. Wewe umevumilia. Watu wanakaa tu miezi miwili wanaondoka na ndio maana yeye hapo huwa anachukuaga watu kutoka mikoani, kwa sababu anajua akikuchukua kutoka mkoani si una kwa kwenda, umeona? Nah. Basi mimi nikafikiria, basi nikasema sawa. Siku hiyo ikabidi nimwambie, nikamwambia unajua dadangu, mimi mwenyewe huko nilipotoka na vitu vingi sana ambavyo natakiwa nifanye, kwa sababu na ndugu zangu, umeona? Afu pia nilipotoka huko kuna usaidizi mwingi natakiwa na mimi nifanye na tayari watu wanajua mimi nimeshakuja mjini huku kuja kutafuta hela. Umeona? Sasa wanavyokuwa wananiona niko kimya hivi na kwa sasa ni bora ningerudi kule kule. Ah, anafoka anakuwa dada anakuwa mkali. Yaani anakuwa ni mdada tu lakini anakuwa mkali mpaka inafika wakati unabidi tu utulie. Ah. Basi mimi nikaja nikafikiria sababu nilikuwa na anko wangu. Yeye alikuwa anakaa Kiwalani. Ah, kabidi nimpigie, nikamwambia anko, nenda kuja kukusalimia. Nataka kuja kukusalimia eh, ah, karibu. Basi siku hiyo kuwezi kuamini, yani eh, nilifanya maamuzi ya ghafla. Baada ya usiku huo kumpigia, akaniambia karibu. Siku hiyo nimekaa pale dukani nimeuza mpaka saa nane sababu ifika saa nane anakuja pale ananishikia mimi naenda kuoga. Basi siku nilikuwa nimechukua elfu kumi na tano wezi amini, nikaweka tu ile mfukoni, nikachukua bodaboda, yaani hata sikumwaga kama naondoka eh, hata sikumwaga. Basi mimi nikaondoka. Ilikuwa ni Dar sehemu gani? Tabata. Kwa hiyo ukachukua boda kutoka Tabata kwenda Tabata, yule bodaboda akanifikisha mpaka Vingunguti pale, umeona, kwa sababu yule yangu alikuwa anafanyia kazi maeneo ya ya bombom Kwa bombomu na pale Vingunguti so mbali. Kwa alivonishushia pale vi, viwandani. Kwa nikakutana naye tu pale yanko basi tukaenda naye paka kwake. Umeona? Pia nikakaa lakini kutokana nimwambia anajua kukusalimia hakujua kama kule kazi ndio nimeshaacha. Umeona? Sababu kutokana naye kapanga kapanga chumba kimoja. Alafu pia akai peke yake. Wanakaa wawili. Unaona? Kwa mimi nilivokaa siku ya kwanza, siku ya pili ika, ikabidi apige saa simu nyumbani. Subanga akampigia bibi. Bana huyu kijana huyu bana. Katoka kule sasa yuko hapa. Hapa sasa maisha nini? Ni magumu. Unaona? Maisha ni magumu. Sasa kama vipi wao warudi tu huko huko. Sasa mimi alipokuwa anaongea na hiyo simu sababu alikuwa ile nyumba ambayo alikuwa anakaa ina mabafu bafu mengi na ina vyoo vingi, ilikuwa ni kama guest, lakini ikatolewa kwenye guest, ikatolewa kwenye guest, ikawa inapangishwa tu vyumba vya kawaida tu anakaa. Kwa hiyo ina vyoo vingi. Sasa alikuwa alikuwa chooni, afu mimi nilikuwa niingia choo kingine, kwa hiyo nilikuwa namsikia hapo ajui, anko wangu kabisa ajui. Basi mimi nilipotoka pale nilijisikia vibaya, maona nilijisikia vibaya tena sana siku hiyo. Yaani hata nilikuwa ni, nimekaa bila tamani kwamba daise. Yaani kumbe nimekuja mjini kukuja kuwa mzigo kwa watu wengine. Nilijisikia vibaya. Lakini siku hiyo sababu ilikuwa ni jioni, usiku sasa imefika usiku, nikamwambia anko eh, kuna sehemu nimepigiwa simu nimepata kazi. Napata kazi eh. Wapi? Mikocheni. Mikocheni yaani hata sijui tunasikia jina. Nikalopoka tu Mikocheni. Mikocheni eh akaniambia sawa, umeona. Kwa hiyo nikamwambia hapa na kesho kutwa natakiwa niende. Asapo mfukoni na shilingi 5000 tano tu, unaona. Basi kweli ilivyo kesho yake nikaenda mpaka pale lelini pale kwa alimboa kuna hivi gari vya Tandika, nikaja pale Tandika, gari za Tandika pale pap, nikaenda mpaka Mwembe Yanga pale sasa nikaanza kutafuta kazi maana ila namshukuru Mungu, ni yaani siku hiyo hiyo nimeondoka na siku hiyo hiyo nikaa nimepata kazi. Kazi ya kuna jamaa pale alikuwa anauza duka la gesi, maana akaniambia bana, hapa sheria ya wafanyakazi wa hapa inatakiwa wakae hapa hapa ili wao wanawahi kufungua na wanachelewa kufunga mshahara elfu arobaini kwa mwezi. Mimi nikamwambia sawa. Kwa mimi nikaanza pale kazi. Sana uzuri ni kukaa hapo hapo. Kweli mimi nikawa nimefanya kazi pale, nimefanya kazi pale mwezi wa kwanza. Basi kuna rafiki yangu yeye, kuna jamaa yeye alikuwa anafanyaga kazi pale. Lakini aliachaga. Umeona? Lakini baada ya muda akawa amerudi pale. Unaona? Basi akawa rafiki yangu. Sasa ndio akawa anakaa huko Mbagala. Unaona? Ah, bana, sasa pale yule jamaa mwenyewe ana asili kama eh, ya upemba upemba hivi lakini msukuma. Basi ni mkorofi kweli yani huyo bosi. Yaani ni mkorofi. Ah. Basi nikikaa nikikaa na wewe rafiki yangu ananiambia ah, ndio hivyo inabidi uvumilie. Unaona? Na yeye pia ananyesa hivyo kwa sababu unakuta mtu ni mgeni eh, hata amna sehemu sehemu kila sehemu anayokutuma kwanza uende naye alafu kesho ndio uende mwenyewe. Unajua ukiwa mji ujui. Ah, basi jamaa wangu ananiambia bwana eh mimi nakaa Mbagala. Hapo nakaa Mbagala. Sasa nikaanza kama kuku, kumpeleleza hivi. Ah, Mbagala unakaa wapi? Ah, jamaa akaniambia mimi bado nakaa kwetu. Akaniambia ah, basi sawa. Kwetu kwa tuendelea kufanya naye kazi pale yule jamaa, tunafanya naye kazi. Basi uzuri kuna kuna dogo ambaye nilikuwa namtengenezea na, na kazi zake kipindi niko Sumbawanga, yeye kwa ni msanii, akaja akanipigia simu sababu unajua yeye alivyojua mimi nilipokuja huku akajua labda nilikuja kwa michongo ya studio kama nilikuwa nafanya kule. Eh, kwa alipofika tu mjini akanipigia simu, "Oh brother eh, mimi niko hapa. Kwa studio yako iko wapi?" Nikamwambia, "Mimi saizi sifanyi kazi za studio, lakini mtu kama anahitaji kufanya kazi tunaweza tukatafuta studio yoyote tu, tunalipia tu session afu tunafanya. Ah, sawa, wewe uko wapi? Nikamwambia mimi niko sababu kazi nilipata maeneo ya Mwembe Yanga. Nikamwambia mimi niko Mwembe Yanga huku. Kweli siku ya kaja Alivyokuja akaniambia mimi nimepanga naweka panga Mbagala kipati. Umeona? Ikabidi nimuuze rafiki yangu. Wewe kipati unakujua. Akaniambia eh, ni karibu tu na na kwetu sababu ya kuwa nakaa kizuiani huko. Kaambia ah, sawa. Sasa mimi nikamwambia sasa bana wewe unakaa kipati yeye. Eh? Ah. Nikamwambia bana unaonaje tu tunakaa wote. Ili tuko tunaenda studio tunaenda wote tunaenda kufanafanyia kazi zako. Kweli hakuwa na kipingamizi akaambia haina shida. Umeona? Hata kutoka na, na kazi kule ilikuwa ndo kama hivyo. Sasa ikabidi niache nihamie Mbagala. Kwa hiyo kwa rafiki yangu. Basi nime nimekuja huku sasa, nilivuacha kazi ah, sasa ndio mambo yakawa magumu. Unajua sasa sehemu kama ujue futela umeacha kule kazi kwa sababu ya, ya vitu kama vidogo kama hivyo, sasa maisha ndio yakaja ya kuwa ni magumu vile ambavyo sikuwahi kufikiria sasa Yaani ilikuwa ni magumu kuliko hata nilivyokuwa Sumbawanga, sijui alikuwa wapi, kwa sababu mwisho wa siku mimi nikawa tu mtu wa ndani, Unaona? sababu Mbagala nilikuwa hata sijai kufikaga, ndio mara kwanza nafika kwa hiyo yule akitoka mimi ananiacha ananiacha pale nyumbani. Unaona? Sasa akawa safari, akawa amesafiri. Alivyosafiri mimi akawa ameniachia chumba kile. Na kipindi kaondoka mimi nilikuwa sina hata hela. Unaona? Nakumbuka nilikuwa sina hata mia. Nimekaa siku ya kwanza, siku ya pili, afiki yangu njaa Unajua njaa? Ah. Siku nimekaa nafikiria nitafanyaje. Mimi nakaa tu ndani, yani tumbo naona mpaka linauma. Afiki yangu huwezi kuamini siku hiyo nimekula chumvi na maji. Yaani unajua ile chumvi ile? Nimechukua ile chumvi nimeminia vyo mkononi nyingi kabisa hivi. Nikala. Afu nakunywa na maji. Chumvi kidogo ndo unale tumbo lile linalia kidogo linakaa sawa hasa hiyo usiku, yani usiku kama saa sita hivi, nalala tena nalala tena, nikishtuka tena naona tumbo linauma, nachukua tena chumvi ile na mimi hata mimi na chumvi nyingi nyingi naweka mdomoni, nikiweka mdomoni afu nakunywa na maji. Kwa hiyo pale ikanisaidia usiku huo kwa umepita. Umeona, nimekaa aso yule jamaa yeye kasafiri afu apatikani unaona, hapatikani sababu yakuwa ameenda ameenda Rwanda. Ah, nimekaa ila bahati nzuri na yeye ndio akwafanya safari ndio amefika Tanzania, ila bado alikuwa hajafika pada Nikabidi mwambie siku hiyo, kama ndugu yangu, mimi sijaje kuliliaga chochote. Nikamwambia ndugu yangu, muona saizi hapa na siku kama kama nne hakuna chochote ambacho mimi kimeingia kwenye mwili wangu huwezi kuamini. Jela chochote nne, kwa sababu sinafika Mbagala sijui, ina maana mimi ni muda wote niko ndani, unaona. Nikamwambia siku nne sijala, huwezi kuamini hapa. Akaniambia ah, sawa ndugu yangu, mimi hapa ndo kwanza nipo Kigoma, Ndio nifanye leo safari na kufika huko da ni kesho. Na maana kama nikilala ile siku inakuwa ni siku ya tano. <sighs> Akaniambia lakini sababu pale tulipokuwa kaa kwa mbele kidogo hivi kuna duka. Yule muuza duka kwa namjua. nenda pale dukani afu nipigie simu niongee na wale anayeuza duka. Unaona? Basi kabidi nimpelekee simu. Akamwambia bwana, mpe kitu chochote ambacho anakitaka kwa wakati huu. Mimi kesho nakuja kukupa hela yako. Sasa jamaa akaniambia, ameniambia nikupe nikupe nini? Nikamwambia baba, nipe unga wa ugali. Alafu nipe na mayai na mafuta, mafuta ya kupikia na mafuta mafuta ya taa kwa ajili ya jiko. Jamaa kanipimia unga kilo moja na mayai mawili eh, na mafuta ya kupikia. Yaani uweze kuamini brother, nilipika ule unga kilo moja siku hiyo na nilikula wote sababu nilikuwa na njaa, yani nilikuwa na njaa mpaka ni mimi mwenyewe hadi natetemeka. Basi nikala nikala kile chakula chote, ni unga kilo moja, ule kilo moja nilipika wote, lakini kweli kesho yake akawa amekuja, alivyokuja maisha akawa yanaendelea, unaona, tumekaa kaa tukaa tumeama kule sasa nikawa nimepata yani kazi, kuna studio moja ya Empire, studio Empire iko Lumo kule. Sasa nimepata pale kazi ya Empire pale, wenyewe kuwa na wasanii wao, naona na kwa kuna ndugu yangu alikuwa anafanya kazi hapo studio. Ni studio kubwa tu nzuri. Basi nilianza kufanya kazi pale, sababu mimi nilikuwa naenda mwanzo, nilikuwa naenda nilikuwa naenda kwa, kwa mgongo wa huyo kwa mgongo wake kukoni, nikifika pale nakaa pale, tunarekodi nyimbo, tunafanya vitu vingine. Sasa hapo sisi na kazi, ina maana hapo ndio kwa tumia hata hata yani kwa nakaa naye msanii, kwa hiyo tunataka kufanya kazi, tunaenda po Empire, tunaenda Empire tunafanya kazi, tunarudi usiku tunafanya kazi tunarudi. Yeye mwenyewe alikuwa hana kazi kwa kipindi hicho, yeye alikuwa ana duka lake Kigoma, kwa hiyo yule alikuwa anamuuzia pale ndio alikuwa anamtumia anamtumia hela. Kwa akimtumia zile hela ndio tunanunua labda vitu tunaweka ndani. Unaona? Basi tumefanya kazi basi mimi nikaja nikafanya kazi na Mr. Blue. Nikaja nikafanya kazi na Waitoni. Unaona? Nilifanya kazi pale kazi. Sasa hapo hata yule yule yule bosi wa pale Empire akawa akawa amenijua kutokana sema mara kwa mara anakuwa anaenda pale, alafu studio ipo nyumbani kwake, umeona. Kwa hiyo fanya fanya zile kazi sasa. Yule ndugu yangu sasa sijui alikuwa alifika akagombana nini na huyo bosi, unaona, sijui ilikuwa ni vipi sababu pale alikuwa na wasanii wake mpaya pale wana wasanii wao. Ah, siku hiyo akaja pale akamwambia, "Discover mambo fute yani project zile zote ambazo tofauti na na wateja na wasanii wangu, hizo zingine ambazo zote zifutwe. Unaona? Ah. ambazo ni zipi sasa? Ni zile eh, sasa, kuna zile project ambazo nyingine nimefanya mimi, wengine tumewafanyia. Unajua sehemu kama hizo unaweza ukapata mteja na unapata riziki kidogo, una unapata hela, unajua unapomtengenezea mtu kazi. Sasa ni kazi nyingi ambazo zilikuwa ni watu wameshazilipia alafu bado zinakuwa zijatoka. Unaona? Ah, akaja siku hiyo sasa sijui ndo, ndo alivyoambia afute akufuta. Tukaanza kutafuta external ili tuzi tuzikopi. Ah, sasa siku hiyo akaja akatusimamia pale, naombeni mfute. Sasa project zote zikafutwa. Mwa Tiwe la mmeshakula nishakula na zile zingine ambazo mimi mwenyewe nilikuwa nitegemea labda hizi project nilizozifanya mimi labda zitakuja kuwa project kubwa, zile kolabo na wasanii wengi kama Mr Blue na nani, zote zikafutwa. Ah, yani hapo ndo kafika wakati hadi mwenyewe nisa nikakata tamaa kwamba na muziki, ambia sasa muziki ninafanya afu mwisho siku nakuja kwa mambo kama haya, basi sawa. Basi tukao tumeachana na Empire Kabidi sasa turudi mtaani, kila mtu anza kutafuta sasa maisha yake. Wewe na huyo rafiki yako pamoja na yule ndugu yako, au wewe na yule rafiki yako afu ndugu yako akaendelea kivyake? Ina maana yeye yeye, yeye alitoka pale yeye akaendelea kufanya mambo yake sehemu nyingine, umeona, na mimi nikatoka pale, kwa sababu yule pale nilikuwa nakaa naye, hata kule alikuwa ananifuata tu mimi, umeona, kwa hiyo nivacha atakwenda kule naye akanifuata tu. Madeni ya kazi mlizokuwa mnadaiwa? Sasa hapo ndo madeni tulikuwa tunadaiwa. Umeona? Akabadilisha deadline. Sababu mtu hawezi kuelewa tena. Sababu ushafanya naye kazi. Sababu kuna watu wanatuma mpaka meseji za vitisho. Umeona? E, kabisa hapa hata deadline hapo nibadilishe. Nikabadilisha deadline. Basi nikaja nika huku nikaja nikatafuta kazi za viwandani naona hizo nikatafuta kazi hapo KTM kuna kiwanda cha eboebo ina maana sasa hapo hata mziki wenyewe nikasema basi labda Mwenyezi Mungu abakija kunijalia baadaye huko nikija nikapata labda hela ndio nitakuja sasa nianze kufanya hivi kazi zingine unaona lakini pia nimefanya pale pia maisha ni hayakuwa mazuri sana unaona hasa kutokana na mi kitengo nilichokuwepo na ule moshi umeona, basi nikawa naathirika sana hata kiafya umeona, sababu pale ni mashine zile ni moto, naingiza kutoa zile yeboyebo kwenye moto afu ule moshi. Kwa hiyo ni hata uka, ukiniona hivi yani nimeisha brother, huwezi kuamini umeona, lakini ah, mwisho siku nikaja nikapata kazi pale pale kinda kile kile nikaja nikapata sehemu ya kiwanda kwa Wahindi, wenyewe kiwanda cha maji. Kweli nikawa nafanya pale, nafanya pale, kweli nikatokea hata kwa hadi kuaminika, watu wakawa wananiamini, nafanya kazi, nafanya kazi. Ila siku moja, sababu nikawa sales, nazunguka barabarani. Siku moja ilikuja kupolwa karibu napo po kiwandani hapo misheni kwa chini kidogo pale pale kuna kitu kinaitwa msikitini. Basi pale mafuta yalituzimikia. Ilikuwa jioni. hiyo jioni kama gari linakuwa hata halina mafuta sana. Afu kwenye foleni gari linatembea kwa taratibu. Inakuwa ni shida. Basi ile gari mafuta yakawa yameisha. Umeona? Halafu tuna kama milioni milioni moja hivi kama laki nane. Umeona? Basi ikabidi nichukue pikipiki nikachukue mafuta, nikaja tukajaza pale, afu gari ya diesel. Kwa ukishajaza mafuta mpaka uanze kutoa upepo ndo, ndo gari ije iwake. Ah, sasa tumetoa upepo brother, kuja tukavamiwa pale pale, watu wakaja wakachukua hela, kwenda kwa kwenda kwa muindi pale, akuelewa mimi na udereva katupwa ndani. Unaona? Sasa kipindi hicho natupwa ndani, mimi hata simu sikuwa nayo. Unaona? yani simu nilikuwa nayo lakini ilikuwa imezima, afu nilikuwa nimeiacha huko kule ofisini, nimeacha chaji. Unaona? Kwa hiyo nimekaa yani wiki mbili hapakuwa mtu yote alikuwa anajua kwanza. Umeona? Mm. Hapo mabusu mahabusu? Mm. Kwa mahabusu tu. Nimekaa wiki mbili. Ndo bahati nzuri huyo mwindi mwenyewe akaja akatutoa. Umeona? Baada ya yeye mwenyewe sijui kufanya upelelezi wake pale, akaja akatutoa yeye mwenyewe. Akaja na, na mlinzi wa pale. Sasa pale kuna mlinzi mkuu. Akaja naye pale, akaja akatutolea mzamana basi. Nikawa tumetoka na akaniambia bwana hapa unaendelea, inatakiwa uendelee na kazi. na maana kama ni niwela imepotea, kama ni deni, tutaendelea kufidia kidogo kidogo katika mshahara wako, tunakata kidogo kidogo. Unaona? Hasa mimi nikamwambia sawa, kweli kiendelea kufanya kazi pale, nifanya kazi pale, nifanya fanya kazi pale, lakini mwisho wa siku maisha pia yakawa tena magumu, sababu tena kwa kipindi hicho yani kwa kipindi hicho nikawa nimeingia kwenye mahusiano. Unajua ukishaingia kwenye mahusiano ina maana hata kama ulikuwa unapata hela inakutosha, afu kaja ukaingia kwenye mahusiano pia, yani hata ile hela ambayo ilikuwa inakutosha inakuwa ikutoshi tena, umeona? Hapo kwenye kuingia kwenye mahusiano hapo tutaendelea katika habari ambayo itakayofuata pati tu ya mkasa huu. Kwa wewe mtazamaji na mfuatiliaji ambaye unaifuatilia Tiki TV muda huu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 Sehemu ya pili ya mkasa huu inakujia katika video ambayo itafuata. Hakikisha umesubscribe na kuturn on notification. Nyuma ya kamera anasimama Haruna.